Люди, которые передали, получили деньги, показали вам, что все разговоры, встречи, передачи денег продиктованы их личным мотивам, мотивами и действиями без моего каких либо участия. Я хочу верить в то, что суд под моим показанием, а также Раскалиева и Адамова вынесет частное постановление, и по итогу будет возбуждено уголовное дело в отношении то, тех, кто сфабриковал настоящее уголовное дело. Это люди, гораздо более общественно опасно, чем может показаться на первый взгляд. Ведь для того, чтобы честно расследовать это дело, нужно было всего лишь принять очевидный факт. Также не должны пройти мимо те, кто способствовал тому, чтобы дело было, прожило долгую жизнь, уничтожая понятие презумпции невиновности и проповедуя откровенное беззаконие. Наши граждане без, не безосновательно перестали доверять такому правосудию. И правильно делай, что не доверяет. Это дело показало, что доверять нельзя. Поэтому, что уполномоченные, следователи, прокуроры, участвующие в этом деле, предали интересы закона и поддерживают откровенно сфабрикованное обвинение в отношении меня. Если по такому пути пойдет еще и суд, тогда ожидать светлого и благополучия будущего нашей страны, наших детей ожидать не стоит. Ведь в таком случае станет понятным, что лозунги по обеспечению верховенства права и построению правового государства